darsimiz qatnashchilari e, sizlar bilan e, darsimizni amaliy qismiga yetib keldik e, demak shu paytgacha o'rgangan darslarimizdan hozir e, o'rgangan e, narsalarimizdan foydalanib hozir bitta uyni e, revitda yasab ko'ramiz ho'p e, avval o'sha andazani ochib olaman gruppada telegram gruppada tashlab berilgan andaza uni ochishni o'rganganmiz mana andazam ochib oldim endi e, qiladigan ishimiz birinchi bo'lib o'q chiziqlarini qo'yib olish e, o'q chiziqlari esinglarda bo'lsa arxitektura bo'limini oxirida grid dedi mana buni chizib olaman aytaylik mana birinchi o'q chizig'imiz e, va buni bundan ko'piya olamiz mana ko'piya olish esinglarda mana ko'piya oldim belgilab turib tortaman 3000 mm ya'ni 3 metr keyingisi yana ko'p olaman har safar ko'pik ololmaslik uchun mana bu yerda aytib o'tgandik multipile bosib qo'yadigan bo'lsak har safar kopiyani yana qayta olib o'tirish shart emas darhol yana razmer yozib keyingi o'q o'z chizig'ini chizib olishimiz mumkin ho'p keyingisi to'rt ming to'rt ming enter tugmasini bosdim undan keyingisi yana uch eh, ming uch ming mana demak bizda gorizontal ketgan o'q chiziqlarimiz bunaqasiga vertikal chizilgan o'q chiziqlarimizni chizib oldik endi ya'ni bular sonlar bilan eh, belgilanadi endi bunaqasiga gorizontal chiziladigan o'q chiziqlarni chizib olamiz harflar bilan belgilanadigan e ho'p yana o'sha arxitektura bo'limiga grid olib o'tirgandan ko'ra yana boshqa usulni o'rgangandik belgilab turib bizda grid similar bor Grid similarni bosadigan bo'lsak bizda o'sha buyruqni oladi mana ho'p bunaqasiga tushaman. qo'yib oldim endi bu bu ham son bo'lib qoldi chunki oxirgi qo'ygan o'qim o'q chizig'imiz to'rtinchi raqam bo'lganligi uchun son bo'lganligi uchun keyingi qo'yganimiz ham son bo'ldi buni harfga o'tkazib qo'yamiz katta a harfi endi keyingilari ham e, o'shani davomi sifatida b s d ketaveradi ho'p endi bu safar hozir bu yoqda 3 metr 4 metr 3 metr qildik bu yoqda bir tekis hammasi 3 e, metrdan bo'ladigan 5 ta o'q chiziq chizamiz o'shaning uchun e, kopiya buyrug'idan emas bu safar array buyrug'idan foydalansak bo'ladi bu ishimizni tezlashtiradi buni ham o'rgangandik mana numberga nechta kerak bizga beshta kerak besh yozamiz va xohlagan joyimizdan xohlasak o'q chizig'idan xohlasak mana bo'sh joydan ushlab turib har bir nog'rasi e, bizda <coughs> uch ming bo'lishi lozim uch ming uch ming qilsak mana bizga mm, beshta o'q chiziqni harf ketma ketligida qo'yib berdi endi enterni bosib yuborsak mana o'ziga qo'yib beradi endi bu ortiqcha joyini o'tgandek dumalog'idan ushlab turib tortsak hammasi birdan tortiladi chunki mana bu yerda qulf belgisi turibdi o'shaning uchun e, hammasini birdan tortsak bo'ladi hop bu yog'i endi bular hozir r bo'lgani uchun aytib o'tgandik o'sha darsda r bo'lganligi uchun hammasi bitta yaxlit gruppa sifatida bo'lib turibdi bu bizni ishimizda xalaqit berishi mumkin masalan mana dumaloq chiqmayapti tortib har xil o'zgarishlar kiritamiz o'shaning uchun buni gruppadan ozod qilamiz hammasini belgilab turib ya'ni gruppa r bo'lgan chiziqlarni hammasini elementlarni hammasini belgilab turib belgilaganimizda mana yerda ungroup ya'ni gruppdan guruhdan ozod qilish buyrug'i chiqadi o'shani bosib yuborsak kifoya mana endi bemalol buni ham o'zimizga kerakli bo'lgan o'zgartirish kiritishimiz mumkin endi o'q chiziqlarni chizib oldik endi mana shu o'q chiziqlardan foydalanib bunga E, devor ustunlarni qo'yib chiqamiz ho'p bizda mana bu yerda biz hozir tashqi devorlarni chizib olamiz binoning qurmoqchi bo'lgan binoyimizni tashqi devori ho'p endi tashqi devor chizishdan oldin bizda elevation ko'rib olishimiz kerak ya'ni tars ko'rinishini ya'ni qavatlarini qo'yib olishimiz kerak bu yoqda mana elevationlarimiz xohlagan biriga kiramiz aytaylik mana east sharq tomonga qarash e, biz aytib o'tgandik elevationlar mana mana bu levellar doim chiziqlardan uzunroq bo'lib turishi kerak o'q o'qqiziqlar ham xuddi shunday elevationdan past bo'lib qolmasligi kerak balandda turishi kerak shunda loyihamizda har xil noqulayliklar kelib chiqmaydi ho'p birinchi qavat ikkinchi qavat uni uzunligi mana ikkinchi qavatimizni uzunligi to'rt ming ekan biz buni uch mingga o'zgartirib qo'yamiz aytib o'tgandik qanday o'zgartirishligini ya'ni uch metr o'sha masofasiga masofasi yozilgan yozuvga kelib bosadigan bo'lsak bizga o'zgartirishimiz mumkin uch ming uch ming bosib enterni bosaversak mana ming millimetr pasaydi endi bizga yana tom qismi kerak o'zimiz istagan hozir qilmoqchi bo'lgan yuta qurmoqchi bo'lgan uyimizni qilib olish uchun bizga tom kerak bo'ladi buni ikkinchi qavatdan tomgacha bo'lgan masofa bizda to'rt ming ikki yuz e, bir ming ikki yuz bo'ladi level birdan e, tomgacha bo'lgan masofa shunda 4200 bo'ladi demak bundan hozir kopiya olamiz nusxa va buni ushlab turib 1200 masofaga ko'p nusxa olib qo'yamiz mana endi biz aytib o'tgandik o'sha levellar e, levellar mavzusida elevation mavzusida qora chiziq nimani anglatishi to'g'risida qora bu agar har doim kopiya orqali mana bu kopiya orqali nusxa olish buyrug'i orqali kopiya olgan paytimizda bizda qora rang bo'lib qoladi bu e, bu levelimiz e, project browser oynasida yo'q degan ma'noni bildiradi uni qanday qanaqa qilib mana project brauzerda faqat sailing l floor planda bizda faqat level 1 va level 2 bor mana level 1 va level 2 level 3 yo'q uni bu yoqda hosil qilib olish uchun biz o'sha darsda o'rgatgandik yana bir takrorlash bo'ladi view ga kirib kiramiz va bu yoqda plan views degan e, buyruqni ko'rishimiz mumkin strelkasiga bosadigan bo'lsak bizda floor plan ya'ni qavat tarhi bossak mana ayni qora harfda e, belgilangan level bu yoqda paydo bo'lib turibdi o'shani o'zi belgilangan o'sha levelni belgilangan holatida okeyni bosib oladigan bo'lsak bizga to'g'ridan to'g'ri o'sha e, uchinchi qavat tarixga kiradi bu bizga kerak emas va mana ko'rishimiz mumkin ko'k rangda bu yoqda paydo bo'ldi endi bular bir biriga masofasi yaqin bo'lgani uchun e, ko'rinish xunuk turibdi chalkashtirib yubormaslik uchun esinglarda bo'lsa e, levelni bosganimizda bu yoqda z ga o'xshash belgi chiqadi bu level chizig'ini sindiradi buni bosadigan bo'lsak sinadi va tepaga ko'tarib qo'yishimiz mumkin nuqtasidan ushlab mana endi alohida bir chiroyli ko'rinishga keldi ho'p levellarimizni to'g'irlab oldik demak birinchi qavatda ikkinchi qavatgacha uch metr ikkinchi qavatda uchinchi qavatgacha bizda bir yigirma metr endi bu tom qavat emas tom bo'ladi tom qismimiz e, tom qismini poli bo'ladi buni uchinchi qavat emas e, buni tom deb qo'yamiz yoki inglizchada masalan roof level ya'ni tom qavati ruf level deb nomini o'zgartirib qo'yishimiz ham mumkin mana bu yoqda ham o'zgardi chalkashtirib yubormasligimiz uchun ho'p endi ist kerak emas level birga o'tib olamiz endi devorni bemalol chizishimiz mumkin arxitektura bo'limiga kiramiz devorni olamiz mana bizda to'g'ridan to'g'ri generik 200 e, bo'lgan devorni olib berdi bizga hozir bu emas tashqi devorimizga o'shanga mos bo'lgan devor kerak masalan exterior brick on mtl study mana shuni olamiz ya'ni tashqi tarafi g'ishtli bo'lgan devor ho'p buni oldim olganimda endi buni e, sozlamalarini to'g'irlab olamiz ya'ni base constraint ya'ni boshlang'ich nuqtasi level 1 bizga xuddi shu kerak o'zgartirmaymiz va top constraint bu unconnected ya'ni belgilanmagan 8000 millimetr level 1 dan sakkiz ming millimetr ko'tarib berar ekan bizga unaqa narsa kerak emas bizga tomgacha ya'ni ruf level tom qavatigacha chizib ber deymiz va o'sha joyga chizib beradi mana belgiladim endi wall center mana bu chizish nuqtasi e, bu wall center devorni o'rtasidan o'q chiziqdan chizamiz hozir o'sha o'q chiziq devorni o'rtasida hosil bo'ladi bizga core center line kerak bu devorimizni asosiy qatlamining markazini bildiradi hozir chizganda ko'rsataman mana core center line belgiladim ho'p qolgan nastroykalar e, yaxshi rangga o'zgartirish kiritmaymiz demak e, ana bu yerdan ushlab tortamiz chizdik ana bitta devorni chizib oldik endi core center nimaligini tushuntirib o'tsam shu joyida biz biz aytib o'tgandik mana agar mana bu to'rtburchak shakldagi detail labelni bosadigan bo'lsak bizda e, hozir loyihani ko'rinish darajasini ko'rsatib beradi ya'ni fine eng mayda elementigacha detaligacha bizga ko'rsatib beradi faynni qiladigan bo'lsak mana faynni bosdim devorni har bir qatlamini bizga ko'rsatib beryapti shunda mana bu eng katta qatlam core deyiladi ya'ni asosiy qatlam buni e, devorni belgilab turib edit typeda ham ko'rishimiz mumkin mana edit typeda structure ya'ni devor qatlamlarini ko'rsatib beradigan qismini har bir qatlam unga nima material berilgan va nechi millimetrga ega mana o'sha core boundary core boundary ya'ni asosiy qatlam structure deb yozilgan asosiy qatlam unga materiali va eng katta e, qalinlikka ega bo'lgan qatlam ana shu qatlamning markazidan bizga olib beradi bizga aynan o'sha narsa kerak demak devorni chizishda davom etamiz yana o'sha devorni olib xossalarni e, to'g'irlagandan ko'ra tayyor to'g'irlangan xossani olib kritsimlarni oladigan bo'lsak xuddi shunaqa devorni bizga nusxasini olib beradi mana hammasi to'g'irlangan core center bo'lib core center line bo'lib turibdi e, level birdan tom qavatigacha bo'lib turibdi davom etamiz ana ushlaymiz bundan va chizamiz uyog'ini yog'ini ham chizib qo'yamiz bo'ldi tashqi devorni chizib bo'ldik bu yog'i ochiq qoladi hozircha mana shu tashqi devorni chizib olindi endi hozir darsimiz vaqti 12 minut bo'libdi shuning uchun e, bu e, darsimizni keyingi qismini keyingi e, video darslikda davom ettiramiz